कोणत्याही राजाला आपले राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी गड किल्ल्यांचा आधार हा घ्यावाच लागतो त्यामुळेच अनेक किल्ल्यांना प्रसिद्धीसुद्धा मिळते पण त्याचबरोबर असेही काही किल्ले असतात जे पडद्या आड राहून राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा शाबूत ठेवण्यासाठी आपल्या मोलाचं योगदान देतात नमस्कार मित्रांनो मी ट्रॅव्हल करपणो आणि आज मी अशाच एका किल्ल्यावर जातो किल्ले Hargad very good morning friends and welcome back to travel कर प्रणव आज मी आहे बागलान प्रांतात बागलान प्रांतात बरेच किल्ले आहेत आणि त्यातीलच मी आत्ता हरगड किल्ल्यावर चाललो आहे हरगड किल्ल्याला लागूनच मुल्लेर आणि मोरासुद्धा आहेत सो आजच्या पूर्ण दिवसात आमचे हे तीन किल्ल्यांचा प्लॅन आहे हरगड मुल्लेर आणि मोरा सो साधारण सकाळचे सात वाजलेत आणि आम्ही आता हरगड ट्रेक करायला सुरू केलेला आहे बघू नऊ साडेनऊपर्यंत वरती पोचू हरगड एक्सप्लोर करू मग मुल्लेर करू आणि मग पुढे मोरा करू सो आम्ही काल रात्री नाशिकला आलो एस टीने आणि त्यापुढे आम्ही जीप हायर केलेली ऑलरेडी बुकिंग करून ठेवलेली सो त्यांनी आम्हाला पिकअप केलं आणि पहाटे साधारण साडेपाचला आम्ही मुल्लेरला पोचलो मुल्लेरवाडीला पोचलो फ्रेश झालो चहा केला चहा प्यायला आणि त्यानंतर पावणेसातच्या आसपास आम्ही हा ट्रेक सुरू केला खूप छान सकाळी आज थंडी आहे गावकऱ्यांनी सांगितलं की यात दोन तीन दिवसातच थंडी जास्त पडली आहे आणि ह्युमिडिटी अजिबात नाही आहे ॲटलिस्ट आत्ता तरी नाही आहे त्यामुळे खूप छान वाटतं ट्रेक करायला सूर्य तुम्ही बघू शकतात मागे जस्ट बाहेर आलेला आहे त्यामुळे कोवळं ऊन पण मिळतं आहे आणि प्रकाश आल्यामुळे फोटोजही मस्त निघत आहेत चल रे सो आता आम्ही एका प्लॅटोवर आहोत जिथून तिन्ही फोर्ट्स कनेक्ट होतात हरगड मुल्लेर आणि मोरा सो इथून आम्ही आता हरगडला जाऊ आणि त्याआधी इथून मस्त व्ह्यूज आहेत बरेच पीक्स आहेत आता मला नाव एक्झॅक्टली माहिती नाही पण मांगीतुंगी तर नक्की दिसतोय नावीगड दिसतोय जबरदस्त व्ह्यू हरगड या गडाची उंची पाहून व या गडावरचे अवशेष पाहून असेच वाटते की ह्या गडाचा वापर बागलान प्रांताची राजधानी म्हणजेच मुल्लेर गडावर लक्ष ठेवण्यासाठी होत असावा खडगडची हाईट साधारण आहे चार हजार आठशे फीट आणि जास्त तुम्हाला हाईक करावं लागत नाही साधारण तुम्ही एका तासात तुम्ही या स्टेप्सपर्यंत पोचतात आणि माझ्या मते अजून एक तास असेल मॅक्झिमम टॉपला पोचायला सो दोन तासात तुम्ही हरगड कवर करू शकतात आणि आता या मस्त स्टेप्स सुरू झालेल्या व्यतिरिक्त गडावर जाण्याची वाट अवघड नाही तरीही थोडी काळजी बाळगावी आता सरळ चढाई आहे मला वाटलं तिथे मला स्टेप्स बघून वाटलं की अर्ध्या तासात पोचू मला असं वाटतं पाऊण तास ते एक तास लागू शकतो आता मात्र हळूहळू ऊन लागायला लागलं आहे आणि त्यामुळेच आम्ही आधी हरगड चूज केला तो सर्वात जास्त हाईट गेन आहे तो ऊन येण्याच्या आधी आम्ही कंप्लीट केला त्यामुळे आम्हाला आता पुढचे ट्रॅक करायला इझी पडेल त्यामुळे तुम्ही पण कधी येत असाल तर आधी हरगड करा मग मुल्लेर आणि मोरा करा येतोय गडावर जायला दोन मार्ग आहेत एक म्हणजे मुख्य दारातून तर दुसरे चोरद्वारातून आम्ही चोर दरवाजाने गेलो सो ही पहिली टाकी आहे पाण्याची हरगडवरची अजून किती आहेत माहीत नाही एक तोफ आहे हरगडवर ती हरगडचं मेन अट्रॅक्शन आहे असं म्हणतात की बावन्न रिंगने ती तोफ बनवलेली आहे बघूया समोरच दिसते नमस्कार मित्रांनो आता आम्ही हरगड किल्ल्याच्या माथ्यावर आहोत आणि सर्वात मेन अट्रॅक्शन या किल्ल्याचं आहे ही तोफ वळ केवढी आवा ढवी आहे आणि याची स्पेशालिटी म्हणजे इथे जर तुम्ही जवळ आलात हा बघा या रिंग्स दिसत आहेत तुम्हाला या रिंग्स आहेत सगळ्या या अशा टोटल बावन्न रिंग्स आहेत आणि ह्याचा तुम्हाला आकार बघून कळतच असेल की ही वर आणणं खूप कठीण असेल त्यामुळे ही वर आणलेली नाही आहे ही इथे आणून बनवलेली आहे या रिंग्स आणल्या आहेत इंडिव्हिज्युअली आणि मग इथे येऊन बेल्ट केलेल्या आहेत हा मोस्ट प्रॉब्ली ही तोफ पकडण्यासाठी होल्डर असेल आणि इथे बघितलं तर इथे वाट वाट टाकण्याची जागासुद्धा आहे आणि बघा ही वाट टाकण्याची जागा आहे मोस्ट प्रॉब्ली इथून वाट टाकत असतील आणि हे तेव्हा मे बी ओपन असेल आय डाऊट किंवा समोरून टाकत असतील इथून बारूद इथून बारूद आणि गोवा टाकत असतील आणि तिथून वाट टाकत असतील खरच खूप मस्त आहे ह्या तोफेचं नाव हजार बांगडी हजार बांगडीची रचना पाहून आपल्याला कळते की आपण आधीही तेवढेच प्रगत होतो हजार बांगडीची लांबी साडेतेरा फूट व रुंदी अडीच फूट आहे ॲक्च्युली आम्हाला मुख्य दरवाजाचा रस्ता सापडला नाही म्हणून आम्ही चोर वाट्याने आलो सो आता फक्त मुख्य दरवाजापर्यंत जातो बघतो आणि वरती एक हनुमानाचं सुद्धा आहे सो तेही बघतो तुम्ही बघू शकता किती अवाढव्य आहे हा म्हणजे खालून तरी अजिबात एवढा वाटत नव्हता की एवढा मोठा असेल वरती हरगड पण बऱ्यापैकी मोठा आहे पडद्याआड गेलेल्या किल्ल्यांवर भ्रमंती करण्याची मजा काही वेगळीच इथे पर्यटकांची गर्दी नसते किलबिलाट नसतो ट्रेकर्सचाही वावर कमीच असतो आणि जर अशी निसर्गरम्य वाट असेल तर माणूस अगदी मैलोन मैल चालू शकतो आमचा बऱ्यापैकी वेळ मुख्य दरवाजा शोधण्यात गेला पण शेवटपर्यंत तो सापडला नाही त्यामुळे आम्ही आता एक तास बिहाइंड द शेड्यूल आहोत बट ठीक आहे करू मॅनेज कसं तरी अराऊंड वीस मिनटं झाले आम्ही तीस ते चाळीस टक्के हरगड उतरलोय आम्ही आता पूर्ण हरगड उतरणार नाही मध्येच एक प्लॅटू लागतो तिथून मग मुल्लेरसाठी आम्ही ट्रॅव्हल्स घेऊ सो अशा प्रकारे हरगडला आम्ही डिसेंड केलं आहे आणि आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि पुढचा व्हिडिओ नक्की बघा कारण का आता आम्ही जाणार आहे मुल्लेरला लवकरच भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये